En este canal encontrarás acerca de política y entre más cosas. El objetivo principal es ayudar a hacer un mundo mejor.